from whence it came instead of whence it came, Grimace. Get out, man. 真傻傻乎乎的，嗯，啊，啊，你干啥？你干啥？你把我宝都吓坏了。我是来找你救小美。不要吓我！住口！安静点，别说话。 わいい人はせぐみに飽きてしまうものよかわいい人はせぐみに飽きてしまうものよだからこそではないけどちょっと微生な人ほど Thank you.